Filtra i Sve mici su sletili na savu Ej, ej, ej kaj kažem, na travu Ej, ej, ej nam lažu umjesto da istinu nam kažu Kažu kao da su Ukrajinci Misle da smo naivni ko mali klinci A ja znam da su došli A ti su došli Sve rade S vladom tu pijemo kavu Stvarno Sve mici su sretili na savu Ej, ej, ej Jedan kroz jedan budu i na travu Ej, ej, ej Kad su došli, ja sam bio tamo Kažu došli svoje da ti tamo Na čemu? Na tome jer si bio u pravu A sad djeti svima došli bomo im na dravu Sve mici su sletili na savu Mrtav hladan Sada samo čekam, čekam taj dan Kada će mi upad doć na vrata Ali kako doći bit će rata tata I bit će rata tata Sigurno mi pa on je stvarno lud Ali ja vam kažem, oni su posud U vladi, pa čak, čak i stožeru Oni isenirali su svaku HDZ aferu Oni su posud Kažem nisam lud Pa ne vjerovat da su, da HDZ krije vaše Pa kaj Yeah.